let's go party. Oh, oh, oh, yeah. Come on, Bobby, let's go party. Our bunny balloons. Hello. Oh. <laughs> Nossa. <laughs> dag. Gaan we een porno maken? Ja, ja. dat wil nog een keer gaan doen. We een porno maken. Lekker scherp. Ja, ja. Do <laughs> you have a gun? Show me. <laughs> Waarom kan ik het niet doen? dat is heel autistisch gek. Ik kan dat beter die laatste een opstoot maken. Ah, oh, fuck. Ik vergeet die fucking... Fuck <laughs> Nee, oh, Nee, nee. West Her name? Mountains. <laughs>